on AVG News, that's African Voice Global News. Uh, you know the story behind this program is that we celebrate African legends, living African legends because we have realized that we are failing to tell our own stories and we've been relying on outsiders to tell African stories. As a result, our legends have been minimized, our legends have been brought to, I mean, close to nothing. But now, because we are here, we are here to celebrate them, we are here to hear the stories from their own mouths from the horse mouth uh, today we have on the program a celebrated multi award winning zimbabwean jazz musician majaha odwa ndlovu popularly known as jas marabini budwan siyakwamukela ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba salibonani emakhaya salibonani ezimbabwe salibonani e-afrika salibonani emhlabeni wonke eyi ngiyajabula ukukhukhumezwa ngale ndlela kujayelanga lelo so ngakho-ke um eh, ngiyabonga kakhulu um ukuthi ngithole le thuba um angazi ukufuna ukuthi sikhulume um sizabamba kuningi sibamba lapha lalapha ya Eh, wena ngubhuti wami kulezinye izinto esiyabe sizikhumbula ezizakhuluma just one time sibuya kuphi slogan uJazz one time lesi sibuya uh, ingathi vele ibizo elithi Jazz lona eh ibizo engakhula eh, ngibizwa ngalo ekhaya ibizo lekhaya ngathi libizo lekhaya so ngathi sengisenza into zomculo lezi eh. ngacabanga ukuthi angibuyele ah, ebizweni lami lelana engicabanga ukuthi ngilisebenzise engicabanga ukuthi lesibusiso because babelieve ukuthi ibizo lona ibizo ngalekhaya ngibona ama blessings ukhona so yeah eh, ukuthi one time u one time lona ukuthi senze izinto once asibile mfu asiyastreacha asenze sibile mfu hayi masiya phambili siya phambili so u one time la ukuthi u Jazz Marango wenze izinto one time akubuyele emuva yonke into is serious business whatever we do we, we put our energy you know every, we put everything sibile eh, ngakho konke whether senzi siya recorder kumbe senzi show kumbe whatever into yakhona plus we, we, we, i'm that kind of musician or njengoba kungumsebenzi wami understand kungumsebenzi wami ukuthi ngibe ngumusician so abantu andithathe babantu for granted abantu bebakwazi vele i-brand ethi jaz marabeni se-serious brand brand because babekwazi vele kususile emuva um senzela ama-albums ona la ngu-ten esengilawo so far for all these years senze music and uh, akaziwere disappointed whether is, is an album or sishow or njengoba i-interview sikhuluma njengoba mhlawumbe kunjalo um nge-industry yethu la ngokuphila kwethu njengama-musicians kakhulu kweyami i-history as a musician yes um iprogram ithi beyond the microphone because yes. siyakubamba okomculo yes. siphinde siphume siye okokwenzakala yes. ngale kwemicrophone yes. yes. eh, igama elithi jaz marabini kuye wonke umuntu wasemathebelele nje kakhulu yes. lawo kuya khona yes. eh, is the personification of istructure somuntu wasemathebelele kakhulu eh, You've been outspoken out there. Yes, yes. yes. Uh, you've been holding yes. izandla zama-artist amatsha yes, yes, yes. akula umuntu usengithumele kuwe ngathi hamba obona ujace wangamfaki endaweni eziningi ezinye yes. bezingangeneki yes. akunjeni ngestruggle se-artist yasemathebelekeni heyi kule struggle esikhulu um eh, istruggle esikhulu esokuthi nxa vele ungazimiselanga sibili uyatshiya njengoba abanye abanye sebatshiya which is an unfortunate lokuze um sinzi nje ukuthi abanye batshiya umculo sesisala sesibuya sesibalutshwana but sifisa ukuthi ngathiwa sibanengi but ngendlela yokuthi mhlawumbe amathuba avela kancane um kuma-artist kakhulu um kulakithi ngoba ukuze khona vele nje uthole iplatform woqathela as a musician ukuthi ubonakala imisebenzi yakho uyazakale ukuthi uthole iplatform bakuthi bakunikeza istage do this do this and so that abantu bakwazi ukubona so sometimes futhi ichance enjalo ayikho sikhalela ukuthi mhlawumbe ama-promoters ikakhulu aconcentrate kakhulu kuma-musicians angaphandle eh, aphinde afundise futhi kuma-musicians amanye avela mhlawumbe kubahararela kula kwezinye kulamanye ama-cities esingathi thina kithi kusala kule nkala kade yegephu ukuthi thina ama-musicians agcine sehamba wodwa kungena kungela support ekhona because siphile ukuthi ngathi ama-promoters akhona sibili alothando lokupromota lokuthi abone ukuthi um umculo umathebeleni uyasurvive because usurvive komculo wamathebeleni kusho ukuthi ukusurvive kwabantu mm. so umculo um uyingxenye yokuphila kwabantu kwansuku zonke sikwazi eh, kumele sikwazi okusemuva sikwazi ukukhathiyasi ukukhatha esinye isikhathi esiphila kwaso futhi uphinde wazi abantu ngokuzaphila abanye indlela abazaphila ngaphambili ugcina amasiko ugcina nje i-way of living traditions and belief language ungawubala into ezingazingabhalwa ngaphansi um zingazange zihlatshelwe zingazange kwenza amaphoyeni kungeladocument ungelani ulimi lwabantu lalabo bantu bayatshabalala emhlabeni ngitsho nje into ezalo emhlabeni ungaphuma ungacabanga amazwe anjengabo ma-aborigins for example abantu abaphila kubo-australia kubo-canada amazolo yabona lawa nxa silala imbali kuthiwa yibo abangabanikazi belizwe kodwa aseyibo kalezi because kutsho ukuthi waba lelupho somewhere eyakelwa so abantu kumele bakwazi ukuthi ukwekela ukusekela umculo walo kusho ukuthi bayazibulala bona ngokwabo so umculo lo asiwenze angiwenzeli phela mina kuphela ngenzelela labantu abami lezizukwane lezula nezula ezalandela uzagcina ulimi ugcine lamasiko so ngaleyo ndlela-ke abantu kumele bakwazi ukuthi sibe labantu abalothando lokubona umculo labaculi bemathebeni bephakama ngobaphakamisa bona njengabantu bamathebeni vele emhlabeni vele uqala uqala njengoba mina ngingokondlovu um mina ngabokondlovu uqalisa kunkosikazi wami labantu abami lobhuti wami lobabakhe lani lani um uphume khonapho uphume ezindlini kubomakhelwane suka lapho kuye kuvillage suka kuvillage uye kurijin uyabona so uqala ngokusapotwa ngakini vele before before anything else uqala ngokusapotwa ngakini so i think into lana ikhatsha silayo of which esizasolwa ngamanye ama-generations azaboni ukuthi why into enjengayenzakala abantu babekhona ngaleso sikhathi abazange bathathe action ngoba kusho ukuthi nakuthi ngikhala ngendlela ekhatshana ebroad eh, umusic ngwenzela ngendlela ebroad because umusic ujabulisa abantu at the same time njengoba ngisitsho ngiya-emphasize on that because that's the yireason ukuthi lami be umusician so that lami ngibona ukuthi ulimi lwami lukhona iculture yami lukhona amazim of course amazimabili lokhu that one nje but first ngaka ngingabi ngayo ngiqala ku family ngeke makhelwane ngeke ubani ngabi nga umuzi njalo futhi awula boundary kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona eh kulakithi ama-musicians amathekeleni to be honest abaphiwa inhlonipho abayideservayo in terms of uh, ngikhuluma nalaba abancane ukuthi nxa kunzima kithi thina wathi molo umuntu osemuva ongikhona eqalisa ngami encourage ukuthi abe umusician kuyaba kuyaba kunzima because babona ama-musicians mhlawumbe abanye abanjengathi akukhona abakucabanga ukuthi mhlawumbe abakukhangele ukuthi sibe yigogo nasiyigogo asiyigogo noku you understand so abasebonakalayo ukuthi ukuthi umculo yinto engasebenziyo kathi ke ukuthi uthi yenziwa ngendlela engayisiyo so yimi mbonakani mina khonapho ikhonaphi inkinga ba ya eh, usukhulume ngama-promoters ama-promoters amaningi um ikakhulu kobulawayo yeah nxa engaletha i-artist from harare aletha i-artist from south africa south africa yes and upromoter yena ngumuntu osebenza ngemali eh, uyabe ufuna ukuthi alethe umuntu ozoletha abantu kwenze ukuthi yena ekugcinela ngarani iloss but ukuze imusician yenze imali kumele iqale yazakale now that brings in eh, ama broadcasters asekhaya mm -hmm. i remember sengilesikhathi ngingaye ezimbabwe i think 12 years now yeah. eh, bekule trend yokuthi kuyabe kulo dj maybe ehlelelo njengoba ubingelelana kumbe yini yeah, yeah. omunye usehararo udlala ezesishona eh. owakobulawayo kumele adlale ezesindebele eh. but bebethi ungadlala isishona nxa sekumele kudlala isindebele udj wethu hmm. oyabe ngowangapha kobulawayo adophe ingoma ye-south africa um eh. selike lahlangana yini lama-djs lingama-musicians ukuthi sicela ke sidlale because e-south africa sidlalwa thina e-south africa ngeke bakudlale no kangawo ngendlela ama-south africans i think abakwazi khona i think uh, unfortunately xa abantu abakwazi nto nxa bengakwazi abakuthathi serious but sengike lakhuluma labo asikhulu sikhuluma ngakho every time and they bona i-point labo bayikhuluma bathi thina ama-missions ama-teleland they don't bring the music to them ukuthi bayidlale ukuthi baye badlale ba-requesta abantu bedole come with the music to them so ikho kuba nzima khonapho so but angikhona ukuthi kungaba yikho khonokoko of course kungaba kodwa not ukuthi bonke abantu ababisi music you know ngoba ngiyazibuza phela ukuthi kati right umusic ka for example mbe ucasper university of south africa ngiphi izample eh. ngaye mbe uzahara mbe ngubani eh, abakhathi esimusic kakethi ukuthi jim apholi zambe ngubani eh. nanti sikhuluma ngama-south africa sikhuluma ngathi isitori esikhona la esiphilayo ngoba la kangazi nanti kodwa yena wazakala kakhulu kodwa angikholi ukuthi uyakahambisa imusic mina eh, umaphorisa ehambisa imusic kodwa balaphi bawudlala eredweni bawudlala udj amaclub djs umusic uqasa khona pha udj emaclubini vele kuqala uqasa ngothando fesi vele nxa uvese ungelathando lokuba nguwe kwakho labantu bakini le region yakho lelizwe lakho vele uyanowe ngoba kuqalisa ngokuthi uzama uku-impressa omunye umuntu ngezindlela you are giving that person eh, inotho yonke efosti ngabe kuthiwa iyatholakala eh, eh, ubone la ukuthi ah sengicontribute ujesu jesu nango lapha sesenza lokho kanti santi ukukhuluma ukuthi ngincedisa ama-musicians zancedisa njani ama-musicians bancedisa ngalokho engikusebenzileyani but nxa ngingathola kutsho ukuthi ngizancedisa abantu abaningi kutsho ukuthi enza indlela yokubenefita isizwe kubenefit ilizwe kulalezi izibabhe eziholo yabona into yakho nto ihamba so but nxa mna ngingatholi isizo kutsho ukuthi laba phansi asizokwazi ukuthi bathole lolu sizo ngoba mna iphashini yami vele ngifuna ukufisa ukuthi ngathi amamisenzi maningi akho ngathi sikwazi ukuthi sincedisane siphathisane but ithuba elinjalo eh, alikho angazi ukuthi um kungenziwani njengoba siku-interview mhlawumbe i-interview le ingakhona ukuthi size ukuthi siphume lesisombululo ukuthi kade kuyini okwenza ukuthi kube ngaleyo ndlela ukuthi kuyini okwenza ukuthi abantu bakithi bangabi le ndaba um ngabamuzisenzakiko this is what i was amuzisenzakungaqangela Musicians here in, in, in, in, in, uh, in, in our, our, our Latin South Africa, Baba Zabe, do very, very well. They are, yes, we, yes. We, they are unique. into yakona unique abayenzayo atizibuza ukuthi then why abantu bengayikwazi ukuyithanda of course esouth africa maybe is a different story nxa ngithi ngiyaninandelela amashows ngibona ngani abantu i-community esouth africa iyakuya kumashows amamishes nxa i-advertise esouth africa but ekhaya is a different story yabona so it's a different story so ngakho-ke mina ngizama ukukhuthaza akuncedi ukuthi ngipretend as if i'm happy when i'm not understand ukuba ungancedi lutho i don't want to pretend as if uh, izinto ziright zona izinto zingekho right kumele izinto ezithina sikwazi ukuzilungisisa nxa kutshiwo isikhathi sami ukuthi ngikhulume ngitshiye ngikhulume i don't want ukuthi ngingonolmusician okuthiwa khona ujezi kaze angatsho lutho waze wayekela imusic waze wafa i didn't say anything about this so lokhu kuzaba kuzahamba kuma-history books kuzahamba ukuthi interview le uJesu wakhuluma ngezizizo esaphila kulezifungo eziyi-two engizikhumbulayo owezenzayo eh, esinye wasenza sasekhaya esinye wasenza sila ngasibala kunewspaper wathi wena angesikhathi ama-musicians akobulawa isuka kakhulu esiharare kuthiwa kobulawa akulalitho akulamali wathi wena usoze wasuka kobulawayo yes yes yes uzafela kobulawayo yes performa kobulawayo yeah, awusuki yeah, yes esesibili wathi nxa sebeqala ukuthi give in to pirates beqala ukuthengisa ama city ngabo 1 dollar yeah. wathi mina elami asoze lehle ngoba iquality yami angangehlisi usuguqukile yini kulezo ah vela angiguquki ngoba i believe ukuthi into engenza i original eh into original ngake ngingenzi mhlawumbe imali engikhangele kodwa umntana mangakwazi ukuyenza imali umntana umntana ami uyakwazi kunzima angicabangeli gadesi nxa imiziko yami bangasoze bayithande mhlawumbe impilo yami izidlule emhlabeni gadeni kodwa yayokwazi umntana usipotijan ngiyakwazi umiziko engikwenzayo ulast over hundred years ulokhu ukhona usurvive i may not make myself make, make money but i know ukuthi one day they will look for my music kuyabe sokuthi akulunga ukhopho esenza umusic abantu bami babe la magazi bathi nalifuna lokuzivisane five million for us to give you that so ezindlela abantu abamazaphila esamposi okunye futhi khona ukuthi intingaso kathi nxa sonke singabaleka sonke sithiye sithiye isiti sithiye ibulawa sithiye imatebele sithiye izimbabwe sonke kuyasala kuyasala bani ngoba adingi angizange ngifuna ukuthi ngikhanye ngiyikhawadi because of izinto ezikhuluma zonze ukuthi akusapotwa akulani funa ukuthi sibone ukuthi kanti kuyini vele okwenza nxa ukuthi ufantimbe um ngumhlatshelo ukuthi ujesu wahlala wazoba waba umyanga sasimtshela at least bazafunda abanye abantu ukuthi into leyi Eh, ukuphila kwami as a musician nxa noma ngasekho mhlawumbe kuzaba example ukuthi lona umuntu waphile kodwa eh, thina yinto esizongo kusho ukuthi kwelinye ilanga kwenye impilo nxa ngizayenza imali kumbe sengibuye kustudio and i believe ukuthi one day noma aze ngihambe ngife one day my spirit will still come back and you know into ezifana zo so izinto ezinjengazona so mina ngicabanga beyond vele sometimes i-thinking yami i-beyond ukuthi kanti if this ngoba ngikhalele ngezinto ezenzakalayo yabona ngoba emhlabeni vele nje lokuphila kwabantu emazweni atshiyeneyo kulento ethiwa yilubandlululo nxangalwazi eh, ubandlululo into ephilayo even ungazi world wide yabona but abanye bakwenza yini eprofessional way abakutshengisi bhaka but kwelamilizwe kwesikhathi kuyatshengiseka bhaka ukuthi we don't support this because of this which is very unfortunate yinto enhlala ngisilwa ngayo na ndakwazi ngaze ngifike harare bakutshela ujezi vele into ekuthiwa i-tribalism hayi yinto ekuthiwa ngiyayizonda with all my heart i don't want people ukuthi why people should hate each other why people should uh, discriminate each other because umuntu uvela ngakumbe umuntu kasapotwa because uvela kule i-region but kodwa on merit umuntu esenza into eright umuntu uma uyajaje on merit ukuthi umuntu uyakwanisa into lo mayikwanisa hayi khona e, e, esouth africa is a different story nganxa vele uyeguda they don't care sometime ukuthi or theyxhosa or zulu or etswana whatever they support music because this is a south african music understand ngale if ngizakupruvela one day ngizafuna ukuthi one day senze ishow awucome and do ishow isurvey yami engiyenzayo most of time nxa ngi-advertise angi-advertise mandebele people mina nxa sezisho angitsho ukuthi ishow le ngamandebele don nxa if you're not ndebele don come i advertise the show but the people that come are ndebele sometime most of them so uyabona few of course kati indaba indaba kunga abantu bangasupporti because this person is zimbabwe why is it of course vele ngiyayidinga isupport from the lapho esuka khona kumele bathi ah sifuna want to go and see uh, uh, i-culture ndebele amashona ta want to go and see amandebele athi want to see eshona ndebele amashona athi want to see i-culture ndebele you understand sifunde we share we, we learn with each other then kwenza kuyacontributa ukuncedisa uhulumende ukuthi kube le peace yakubo kakhulu abantu bahlale kuhle kuyacreateka imisebenzi i-depression iyaphela ebantwini thina as missions were helping a lot when it comes to the government ukuthi abantu abakwazi i-government azazi thina kumele sibhadale izimali because thina ingoma yethu sikhala mahara usikhathi as weare not even paid enough but thina sibaduduzela abantu babo ukuthi bona mhlawumbe benza imali understand sethona besenza imali thina sitshaya ingoma zethu they don't even sometimes weare not given that opportunity that privilege ukuthi these people are play very important ngoba kula ungakhangela isona vele station se-tv kumbe tv kumbe kumbe radio kumbe ifoni naleyo oyicabangayo kumbe ama-earphones kumbe studio sokurekhoda kumbe studio sokubroadcast eh. ah, senzwe because kule music akuvela kula there's no way that you can angutshone kwami vungalalanga there's no way noma ungathanda ujezi maremi but you're listening to me a musician a certain musician that you love okuthatha umusic kuqakathekile so ngizama ukuthi ezimbabwe ngifuna ukuthi abantu bakithi abantu baqakathekisa umusic ngendlela emangasa thina umusic yenze dayiphuwa but the work for the, for, for the country ngendlela ungalandelela imusic khalisi imusic kasolomon scuza still relevant today yabo engasekho emhlabeni ekanduku simalax ekadon gumba ngizama ukuthi ngikhulume e-oliver mtubuzilo ekatongayi for instance tongayi moyo ekachiwoniswa but it's still elenga ditembu abantu they are still khathi esitwela lutembu maseleleni lu-eight years umbo wapho i don't know ukuthi waphupha ngomnyaka can't remember kodwa i think ngama-nineties nearly thirty years understand but imusic lokhu relevant ukudlala eradweni which means music is a very powerful tool ukuthi abantu bakithi abakwazi ukuthi kona kumele imusic ibe yi-archive kubo empilweni zabo ukuthi bona bangobani bavela so ngicabanga ngaleyo ndlela so ngiyathola ukuthokoza ukuthi isidwele esithuba ukuthi ngikhulume kwesikhatshanana esithile eh, sometimes ngiyathola ama-interview zamafeature hhayi lapha manje siyakhuluma sesiqedile eh, right you have shown this patriotism yes. towards especially imathebeleleni ubulawayo kumbe ngithi imathemeleleni yona isikubhadale bhegi yini do they recognize ilove yakho for this city because one thing i know is sehambisa ama-artist amaningi bayawena yes yes yes ubenzela yonke into yeah abanye ubapha ne-advice ulalele ingoma zabo athi hayi mfana lungisa lapha yeah yeah yes yes yes eh uyi-flagship artist yakubulawayo yeah yona yena ibula ubulawayo khuluma ngabantu bakobulawayo ama-promoters ama-business persons yes. do they recognize umsebenzi wakho omkhulu kangawenza do they recognize do they pay you back for ipatriotism yeah, nxa ukuthi bakwenze babekwenze maybe secret ingakwazi but the public sibe to show ukuthi si we appreciate this person phela kumele ube i-role model uyabona ukuba i-role model yabo sikhuluma ngomuntu ukuthi uyisibonele esi-inspire abanye abantu ukuthi babe yikho abazaba yikho understands so uyabona ngizakupha i-example yama-british british uyabona ubeckham wangadlala ibhora lakhona okumangalisayo kuthiwa kuyamangalisa civil life ngiwakhuluma ikhophi yalo messi nani nani nani but because that person was a british amabritish they wanted to show ukuthi thina amabritish we support thina into yethu this, this is one sebritish so that thing is not there kithi ukuthi umuntu ngwesindebele nto eh. yabona umuntu uconserve amasiko wethu i-well being yethu ezepipo yabo mm. kumele simsupporte kumele sitsho ujesu kumele ahambele simeka sho ukuthi udavid drive imoto right eh. kumele simeka ukuthi ujesu abahlala khona kuright kumele simeka sho ukuthi yonke into yekajesu right ngoba uyisibonelo esihle labantu ukuthi ukuthi kuzabanye abalabajezi abazazi wala kutsho ukuthi siza survive thina as a, as a, as a, as a region yes. or as a country because this person is there is we are inspire abantu abantu babakhona ngoba emhlabeni phela one stay forever understand yes, yes, there's, there's a time ukuthi ngiza retire kumbe uNkulunkulu etaye kuya ngapha sokukwanda emhlabeni understand yes. so bona nxa abantu bengakuboni ko abacanti music siphonga uyenza phela music no no no no music aphonga uyenziwa phela ngoba kule background lapho ozalwa khona uyabona lawe nxa uhlabela uhlabela nxa ndidlala umzuku wesixhosa ngiyawuthanda nxa ndidlala umzuku wesizulu ngiyawuthanda nxa ndidlala umzuku wesishona ngiyawuthanda yikho amanye ama-musicians ah, ngesiZulu mbuyothi engahlabele eh, mhlawumbe isishona kumbe osishona engahlabela isizulu ngokupromotela okwakiyo understand angazi uyayizwa into engizamkwethu bona indaba bengabe laleyo jealous ukuthi lo muntu uprotect ilanguage ngiyababuza ngithi indaba lina lingabi laleyo ngqondo so this is what i want to answer nxa mina nxa mbuza kakhulu but i'm happy ngihlala ngishoma kuma-interviews i want angifuna ukuze ngife ngazange ngitsho lona ngiyenze nje ubhuda simajiva ahambe anje kasitshele thina ukuthi what is the problem ngasi ukuthi ukuthi abuye athi ma agade thatha thatha iticket abuye la azotshela laba abantu abatsha thina of course we know because i privileged ukuthi mu organization i last show yanza ngo 2000 ime ngi organize lo abed ukuthi abuye azotshela abantu ukuthi industry yena ngesikhathi se generation like what was the problem lokho ifana the problem lelo kuyifanana kumbe siyatshintsha kumbe still the same thing then kube sekusidinga ama solutions ukuthi kuyini okuzenzwa okungenza ukuthi yena contribute ngoba nxa ephongohamba engakhulumi lutho engakhulumi history engakhulumi anything mina kimi angikuthandi eze e, e, e, still living is a living legend ofanele ukuthi mesifunde kuye sizobonisana ukuthi what is it mhlawumbe nje abantu bemthande befuna ukuthi abuye abuye ezoyenza one show then kube yi-opportunity ukuthi ayenze ama-workshop talk even talking to the people copying talking to the ngoba they believe in, in him so so so much but yena ngakho angathi uh, uh, this is this is ngaba yi painful truth kanje but mina ngifuna ukuba njalo nje ngifuna ukuthi interview le izohlala iza izabonisa abantu ukuthi mina ngangumuntu onjani izabona ukuthi nxa noma ngasekho emhlabeni izabonisa ukuthi mina ngangumuntu onjani ngangicabanga njani nge music kuyini engangifisa nxa bengangisupport supportanga mina nje eh. is there a problem isinqoqo eh yabo sike saphatha indaba yama promoter yeah. akhona yini vele amapromota kobulawayo yeah. azalelwe kobulawayo ye akhona amapromota azalwe kula kodwa babesinto ze-south africa but then abaseharare abaseharare amapromota for specific abantu abavele eharare abakhuluma isiyono anti nxa besenza ibhizinesi whether is business or amapromota baqala ukubisa abantu bakibo imdirector ofara music kwakho zvekuti ebangumsinde eh, street ubulawa ngiyahamba mna ngiyebhutsha levelngavele lokuti ngikhona lokuti ungubani kodwa bengazi understand kumbe mhlawumbe is the bring upbringing yethu nxa i-upbringing yethu kumele ilungiswe isamboni samama ngeke ngithi sometimes ngathiwa i-history yabhaleka ithi sithi rewrite kulamamamabala esindebeleni omele acijwe vele angabi khona ya ukuthi kone indlamuva yenkosi ukuthini kwakho indlamuva izaba inkosi nje uthemba ukuthi wena uzahambela emuva zobohla amanyosi uhleze emuva wena ukuthi sizobona uhamba juba sawubona phambili abantu bethatha izinto abantu besenza izinto loku um, uming with you those words i think those are the wrong words mina nxanye ngikhanye because abantu abakithi bahlezi kukhokhela kuzinkulumo kunjako nkosi abantu bathatha izinto bathatha izinto babebepikula izinto bahambisa izinto sasa sesibasola understand so mna i'm not a musician only because kumele nxa ngimusician ama say the truth something yeah, yeah. i don't want to interview lobo songikuzwa ngemusic yami i'm an albums but I, I, i'm a role model I'm, I'm, kumele ngimotivate omunye umuntu ozaba njengojesu ozafuna ukuba musician akwazi ama-difficulties akwazi ama-challenges ukuba musician lokuthi akwazi ukuthi ukusurvive with perseverance Yeah. It needs patience. It needs talent. It needs nat nurturing. It needs respect. If you don't respect mankind, emhlabeni, if you do, umuntu baba mahlaya sithi eh ngesindebele, ethi uhlonipha umhlaba. Kaze athi uhlonipha. So ngizindlela nje ethi umuntu uyamhlonipha. Ungakhangela umuntu ukuthi ulolutho. Eh. ungakhali ukuthi ngizasositha lo muntu onje ngokulolude i've seen lot of people abafika eh babe successful eh empilweni kodwa umuntu wakhona wayevele poor e consider poor yes nangicanga ukuthi is long to have the brains ele everything sebenza nzima imali singakhipha imali sifake lapha sifake umuntu lapha asozokhanjwa le mali mina lawo kade sawukhanya ngibona nxeyo yebillionaire so but singakhipha imali sifake lapha okusala umuntu ubona ama-human beings amathuba angithuba azixoxela nje wazixoxa Yes. So, you know, I'm just a musician and, uh, you know, it just fans on this, yeah. So, yeah, so, ngathi nje in brief ngike ngakutsho ngiyathanda ama interview njengalawo ngoba ngicela ukuthi khona izizukulwane lezizukulwane i media house yakho ikugcine lokho na kwelanga nxa ngasekho nxa wena mina ngingafa uqala wena usa ukukhiphe kona ya nxa kanti bazakuzwa kathesi ngomunye umnyaka kumele ukukhiphe futhi mhlawumbe sengasekho sesizoqeda maybe imibuzo emibili emthathu esisele ya eh ukhulume ngeproblem enkulu kakhulu esithele ematheneni ukuthi okokuqala ye ama-promoters ye they don't believe in their own yes but also um okwesibili ngama-djs yeah. okwesithathu yeah. ngabantu bona bematebeleni yeah yini eyenza ukuthi abantu bemathebeleni singazithandi because umentionele futhi la ma-musicians abondux malaxi undux malaxi died poor solomon spuza died poor angazi udon gumbo eh ulavo majayivana uze wayeka umuzi mm. kodwa kade singalalela ingoma zakhe bajayiva kweqa abantu ababasupportayo ngizawutshela i-painful truth i-painful truth um usolomon usikuza mina ngihlawule imbulo thina sahamba samtshayela imali saraise imali usolomon usikuza mina ngihamba kanhlabe yami udon gumbu ulahliwe lapha sasuka yimi ngangikhona sisiyambeka lapha lemagwegwe uphilani watshelwa uzwa mntu ukuthi best guitarist sikhuma abantu abanye ama-amazing enye indlela emangalisayo yabona but abantu bakithi ababoni uyakwazi ukuthi uphila nena nona ngoyozi u-oliver mduku zoba ngu-oliver mduku his guitar change the music kaoliver mduku completely completely but abantu they don't see the talent that is in material yes kumbe kuthi hlala labo sibohamba labo everyday i don't know I, I don't know lami yazibuza imibuzo lami ngicala ukuthi nxa mhlawumbe unganceda ukuthi but engakufuni ukuthi ngiyekele ukukhuluma ngiphretende ngani izinto zi-right engani kunjani if one day nxa sengihappy i will say ukuthi i'm happy okwakathe si i'm not yet there because i'm working very hard i think i deserve more understand ngendlela mina sengisebenze ngayo i think i deserve more ngoba i've dedicated my whole life nxa sithi whole life ngikhuluma the whole of my life to be a musician yes. to represent my own people if where i come from my country understand so ngendlela ukuthi uthi is a wasted life nxa ngingafa mna ngiphuka kutsho ukuthi even my wife use ukuthi ye ukuthi bona wakhethe abantu abathi ukuba bakhethe uba musician into ezingabhadaliyo lezi so but nxa ngikhona sithi nxa efanele kube ngi-sacrifice yakhona is fine but bona ngiziloku ngibahambise esikolo okuqakatheke ukuthi abantu abangihambise esikolo ukuthi lokhu kwemusic vele kumele ngikwenzeni ya baza nxa izinto ezinjengazona ezo ngizama ukukhuluma ukuthi nxa singazikhulumi ezinye izinto phela abantu bayesaba uzikhuluma nje but lapha sithethe isimuntu was just saying the truth ngoba eh, eh, eh, yena lowo ngakukhuluma nto sebukela interview uyakabuye yini kusho yabo atsho ukuthi anti zathi zayi-air ukhangela ukuthi ama-views ayo amangaka ah, ah, compare ama-views layo into le interview le kufanele tibise abantu bangu-20 000 ngithi asibheje labo libelaleni sifuna ukubona ukuthi ama-views kumbe yilike kumbe ama-comments abe manga i bet you ngobana sifikisa 100 ngobana sifikisa abantu abangu-100 that commented ye i'm challenging them ngobana sifikisa abantu abangu-100 abathi this is good what what what what what i bet you yes ngiyabe yazi ukuthi yelaphi lokuzeni ilokuzeni 500 rands ngizama ukubonisa ukuthi khona andisikhuluma ngale interview uzayivele nxa uyipostile la mzayishere la uyishere bese sikhuluma after that and then there is ukhuluma ngokulive i know you're very close yes uh, but there are two incidences yes where you refused to be treated as an underdog umuntu uzivele mdala i-experienced siyakwazi yes. but there was a time where i think izimbabwe music awards yeah. ababesithi nxa beqathanisa ama-musicians kuma-awards abo babefaka u-oliver mtutsi ku-jazz bakufake kumarabini mm. wala wena remember wayeyala uyathatha enye award wathi wena eh. akula nto kuthiwa imali hayi ngathi ngayithatha ngoba i-award yami kodwa-ke ngabatshela njengokuba ngikhuluma ngalesi mna vele angekele ukhuluma ukuthi umuntu uzothiniaonya okwesibili there was a time wawusithi wena umtuku se lo ezodlala emathebeleni kufanele la ube khona because that is your iground yakho lawe nxa usiya harare uzomfaka ngicela ukufake kokubili khona ukuthi what was happening mina um, um, afuna ukukhuluma manga umdala um, i have so much respect for that man eh umdala olive ah may his so rest in peace umdala eh kuma birthday yakhe ngikwazi ngibeshaya kangaka so many times eh eh ukhumbula wafela umntwana usembe eh so also eh, ikhumbula nje she was eh, eh impilo yakhe kwenza usho used to call me umdala used to ungathiwa kulo mapiyano la msenje amapiyano ungathiwa soligqoma usenje ugqoma ungathiwa seloku senje usenje aa is your own creation wathi yikho kufana nami umzuzi wami umzuzi wami ungithathe 35 years yes uthi abantu bangi-asete wakula uthi yena wayengabala kula maye wemzuzi ayikhona by that time hayi wayehlala kumeni imole vele yibo bakuqala ukuthi akodwa mntu embiza vele wayengakwani vele yabona kwakulabo phela kulabo bhundu boys kulabo bani usambuntshipete obani bani a lot of ngesikhathi sakhe understand so yena he was not come but into engimhloniphela yona the patience and love and persevere and the staying power because you are saying ukuthi i-staying power even noma zinzima izinto but you are, you are staying you are there you, you are visible you are, you are active khaye sinesihlutsha i-music yona le khona these days yabona sitshwa imusic e, e, ekhona angisho ukuthi ayikho mnandi but ezama ukuthi ukuthi one into lena ayirepresent where you come from izinto ezikhona tule influence more western than ngezindle ma usenza njalo you are killing you are killing your own culture kuma to music no muyenzi ngazi we muthi music yanti ya evolve times are change but they must show ukuthi this person is Zimbabwe yes awungeke noma wenze ngithi khathesi abantu bayilalela hambe lalele jo inigeria ngaze ithi music enjani but you tell ukuthi this is a nigeria you will tell abasuke entweni yakibo ukuthi noma ke music ngaze kube ihouse ngaze kube hip hop ngaze whatever modern music ebuya kule nto etshengisa ukuthi this person is a nigeria somewhere somewhere but thina this completely nothing sometime that shows ukuthi ulo muntu uvele ngokwangaphi vele uyamuthi uyathi ungangaphi uyabe imithetho yabanye abantu uhambe imithetho abantu so so ngizama ukuthi uthi oliver mntu that's what he told me what what you stay on the, stay on there hang, hang on there yeah. your time is to come so lami yonke njengokutsho kwakho lokhu vele ukuthi time yakho le ifike njengowathi ukuthi time izafika so i'm still i'm, I'm still waiting for for for that for for that time ina lengikhuluma ngayo akuncedi ukuthi ngeke ukukhuluma khona ah, ah, ah, ngoba mina eh, amathebeni sometimes people regard me eh njengomuntu ofuna ukuthi ngincedise abanye abantu ngembono noma mhlawumbe ngingalayo leyo mali mm. but ngembono eh, last month i think long 2023 2020 22 ngo december yes. i was invited by the the uh, american ambassador anjesi eh, ebisa abafana abancane amanjezama nomsizi khela abanye you know bezobuza ukuthi how did i manage to, to stay in music for all those decades yeah. bezobuza ukuthi three decades is not joke how did you say can you talk to this guy and inspire them eh, sifuna ukuthi sifind out ukuthi wona so mina matshele phela mina matshele ngabatshela ngathi mina angibakhompe ngesikhathi sami understand so so ngangibizwele khona ukuthi ngingabe ngelamali but the knowledge that i have and the experience that i have and the challenges and the eh, ama-achievement esengatholi kumele abantu abasha babuye bazokuzwa noma ngeke ngiku-achieve ngimayi think ukuthi umuzi kajesu awuyenzani but zibuze ukuthi ujesu usehlale over 35 years esenza umusic only akula angikwazi mina ukuthi ngaka ngaba umakani kasamoya ngangathi samata i've been doing music for the whole of my life Yeah, I dedicated that my life to, to, to that. You come abantu abachamele benjani I'm happy with those that have come uh, sometimes they listen to my advi uh, advice. Ngamtshela umadlela ngathi ungasavuyile bo. Yeah. yeah. Ngamtshela umagwazo ngathi ungasavuyile bo. Eh. Khange into ibabheke njani ekhaya. Sebakhulu kakhulu. I'm so happy the guys are the guys are phambili. I'm so proud of umadlela kakhulu. Yeah, umagwaza and all those guys. Ngathi lingabuyele egoli. Eh, hlalani la ku-right khona right sesizongena endabeni ezimnyanda i think i got three questions on that yeah but the last burning issue yeah eh we saw enye into engazange sijabulise kakhulu yeah kwakuyi inauguration ka Nangagwa as president of yeah. Zimbabwe yeah. soon after eh ukukhitshwa kwaMgabe yeah wathi ungena estage baqala ukubhuwa yeah, yeah. you spoke to them yeah. asizwanga ndaba yokuthi wathini yeah, so can you relieve that experience ukuthi kwenzakala lokhu wakhuluma because you ended up usucula sebekiba sebejayiva yeah so uh, lokho ngakhuluma mfowethu uh, ah, ngabatshela uh, how i feel about yeah because i don't think she cried i yes. wonder for ukuthi eh ngaloso sikhathi ngikhuluma ngaloso sikhathi ukuthi ngibabona ukuthi izimbabwe i divided umngana Yes. Eh? yes. izimbabwe i-divided in such a big way yabona understand but because umhlaba vele umhlaba angikhuluma izimbabwe kuphela umhlaba vele ubuswa ngama-politicians understand thina senza zonke izinto ngoba bahamba phela ephalamende bayihlala phansi badecide bafake isidingi gci thina sesitshelwa waduduka but indaba bangakhulumi nge-tribalism one day ngobantu bakhuluma freely on street um yayindebele um yayishona just street kube into nje eh, engelamsebenzi into leni iyakhula iyakhula enhliziyweni zabantu iyakhula emicabangweni yabantu uyabona nekucabangeni nekwenzela izinto umuntu aze aqinise ebona into kuyafanele ebusuku ngathi uhambe ebusuku ungabona ngani ubona isithunzi laba eh. uyabona ngani uyacina ngani usibone lesingekho lesi sithu because babona khona kuze into enje umuntu asebona ngani ucindezeli ngisathi way ukuthi into lenya behlala ngaphakathi kwanhliziyo one day le lento izaphuma ibe problem you understand not ngeke iphume kade ezosikhathi but into leyo will stay yes uyakwazi ngeke ngihambe phela ngisiyathiwa mna kwamanye amazwi eh. umuntu uyamza umbritish ekhuluma ngumwelish ithi ye thina ngesikhathi silapha singamawelish lapha suppressed mani yabona thina what what our culture and what what they want to destroy okutshela ukuthi umuntu lona into lana iyaphaselana ugeneration to generation uyabona so we mustn't be like that the country mustn't be like that so but ngayikhuluma ngayikhondema ngaleso sikhathi wadlule kodwa ngabatshela ukuthi this is not right ngakhuluma i think ngikazembe kazembe eh. kayes i think usenguminister of defense or something eh. ngakhuluma naye ngathi mina awuzakuxolisa ngahamba kweyimeeting ngathi kula bantu ngathi awuxolisanga wathini waxolisa in front of people wathi I'm, i'm sorry ukuthi adinti ngathi mina indaba lisenza into enjenganale in front of people and i'm not saying anything about this nxa ngirongo ngirongo anti but the time noma impilo yami ingaphela anti but what i'm saying now kuzaba kuzaba kuma-archives yes. yes. that's the good thing ngoba the sisika lezi zinto eyi ungakulahli khona hhayi asilahlile ukuthi ilizwe kumelani kube divided sanjengoba and ma ngiphuma lapha estejini abantu basishaya basidijela amalokuzela eh, bakhuluma eh, all the lokuzela ngiyilwe mina ngikhulumela abantu ngibathula isitadium sonke u-mc engatsho lutho uminister engatsho lutho i-national council ingatsho lutho anybody engatsho lutho kube kube normal abantu baphuma ngathi sengiqeda ishow abantu abantu kulaba abantu ezimbabwe which they don't like tribalism i don't want to lie with you ngoba ngathi ngiphuma lapha abantu bekhambe bazodatshe izidina wasole thina we're not part of this my brother we are not part of this ngabantu there's a few people abayengqondo enjenganale there are other people who really abanjengami acanga njengami ukuthi amalanga ngisegregate kuyafana ebhendini yabo baningi abantu ebasitshoneni abafana abanye bagunuleyo abanye basesouth africa ngakubalele nto ibani lobani loba ogunywe from ngoba mna angikhangeli umuntu ngokuthi ulishona or indebe ngikhanda umuntu eze human being yeah. so which, of which politicians opposition opposite thing ngoba ba benefit out of that ngoba singaba singaba together sibambana sithi bawathi una singa decide ezimbabwe kuba keep bavuma bengase so a politician thinks eh, yikho kungalungi yeah yeah understand so so yeah so izinto ezinyazo ngezi but kodwa mase sikhuluma nxa senza ngaso abantu bahlale impiso ngabe bakwazi ukuthi kwamanye amazwe angikwazi abantu bake baboneni kwamanye amazwi um eh, kulezinto eh? kulamanye amazwi ukuthi ungovernable ungazi nto ngesikhiwa ntuni ngofundile amba ungovernable okuthi abantu kulo muntu othi angaba yibhosi lapha abe nembhobho yakhe lapha ahlale lapha eh, eh. aprotect i-territory yakhe eh, in a country kumbe ikhona libizwa lithwani lelo lizwe kodwa kukhona okwenzeka le-afrika we don't want such kind of thing in future ngoba zonke izinto ezincane zona zi-contributor towards that right in in in, in generations to come yes. and then yeah. sesisendabeni ezimnandi yeah ujesu ke waya eaustria wasithi three years in a row yes, yes, yes, yeah, yeah. 10 000 people yeah, yes akusitshele kwakwenzakalabevile um, collaboration there with one of the top artists ye ukhona engenzelawe okhungu upascal udlale lead kule ngoma producer ingoma yaba Yeah. yeah. So uh, what I like about the uh, touring outside is because we, we are judged ukuthi uma into uyayikwanisa uyayikwanisa uma ungakwanisa ayikwanisa akula ukuthi wena we are you are tall we are, we are short we are coming from what what as long as something is good bakuthi this is good once this you love this so this is what they they, they, they showed they showed me love they showed me support yeah. can can contribute a lot to the to the to humankind you understand so so ngakho yeah so yeah so i'm happy ukuthi music yami sofikile kule level eh touch so many souls in, in, in, in my own country in africa and the world so uh, as as ngizama ukuthi uNkulunkulu blessed me because with this music i've traveled around the world eh nge music promoting my own culture my my my own people my as as Zimbabwean understand so kim kuqakathekile yikho sithi phula ukhuluma into ezinto ngasibhadale nafo yes eh thina kungabe kuthiwa siyazilathi sike siphiwe inhlonipho eh ngiyanhlanga ngikhompileni ukuthi kona ngivele ngizakhuluma izinto enxa ngithola amantabanyaka nxa kwathola ukuthi kuze ukwehleka kobulawa ukuthi kuphi street ethiwa khonti mhlanga eh. Eh, street eh, ngihlala ngikhuluma ukuthi singaze sibe yi-two meters two meters kuthiwa kona this is the city kumele ukuthi mafika lapho kule kati ebhayi nxa ibhaka this is the city of love momajaivana siyona umthethutsha abana tinxa ingena this is city of jazz marabini mm-hmm. where marabini jazz stays asikuboni kumamolo as overseas anti but uhamba kwamanye mamolo ubona unyawo lukamichael jackson ukuthi bake nxa idlala ezafika kuleyo molo bathatha ngothatha isamende bambhadale ukuthi afake inyawo zakhe zombili bakuthathe bayaku ufake kube yiconcrete eh. ukuthi umichael jackson wahamba ngisho eh. zinyawo zakhe one two ephile emhlabeni so that's a big honor you understand that thing we live for generations and generations but what we see always see ngamapoliticians khona uyabona ngethi emhlabeni vele if uma kunothiza kuno but sivalized world abanye amazwe ama-musicians of course they, they, yeah. ama-artists of course no is that no doesn't matter ukuthi mhlawumbe wenza imusic kuphela as long le artist kwamanye amazwe they owner they are their own artist that way but e-africa politician politician politician politician politician um eh, engicanga ukuthi ngizabe i-contribution avelangandaba ma belalela bazalalela kuke ngisho uyawazi ukuthini ngicanga ukuthi mina e-afrika eh, engicabanga ukuthi i-problem ekhona when it comes to these things yenza ukuthi abantu mhlawumbe kungabi le west africa sinothe kakhulu kakhulu uma imkhiwa sathi sithoa eh, overseas uzohamba uzothi but why is it your people eh, are coming here to, to, to, to work here why hleli le vast le nto engakanani le ekuthi mna ngahamba lapha navena don't need to come i don't want need to go anyway eh, yabo so thina silanda into eziphethi ezincane abantu babona ilendi babona ivast wealth ekhona lapha e-africa but thina siyiboni uyaunderstand so anti lapha ngikhuluma ngento ehamba ngiyibona emazweni labantu abasitshela khona ngoba nxa usiye ecanada umuntu ubona ezimbabweni yes ukuthi hawu ezimbabweni looks like this okay what i told ngabona ukuthi mna mendebele wato ubona ezimbabwe understand the difference ubona ezimbabwe so they ask you baze bakubuze into zepolitics isikhathi sikamgabe ukuthi oh from umgabe oh mgabe they start talking about mgabe they start talking saying this they start so oh, as long so babonxa sebone wona that's the chance to, to ask you about your, your country baze bafikela ku-politics baze bafikela la kuma-religion like anything yeah. akusitshele ngayo is it a once off kumbe sucabanga ukuthi vele uhluke ngulakhayi no no no angeke hle ngitshintshe completely hle ngiye kurege completely but ngizayenza i-album this year ngifuna ukuthi ngenze i-full album ngoba ngenza one so i was just testing the market and people indlela abayithanda ngayo la kade sekubecananga kade sibengibukhzn one kzn tv le-richards bekwazulu natal Yeah, you know, bayithanda kakhulu yale ngoma indlela emangalisayo bathi vele hayi doing reggae wona bathi reggae mina hayi mina mina it was ngangitesta nje market so so ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi at least nga phesula at least ngizabe ngisenza the original jazz nje phinde ngifake just for a wider market of course because i-reggae is a very big music ama-awards ngithi mina sesiwubona yeah. utsha ama-awards i think there was a time otshaye khona every year utshaye ama-awards for yeah. three years yeah, yeah, yeah, yeah. best video yeah, yeah, best what, song yeah, yeah. asemangaki ephelele konke ah, ama-awards ami kade safika think nine or so okay yeah think nine or so futhi senona kade silapha sa 2023 lo ngibani ufebruary ngibani lesinyasikufe ya mfo kwa tu nize tu de kusala kubhalela kwa eh ngithini khona lapho kwathiwa ngoye lifetime achievement yara ah, kule yenye yenye lifetime achievement ngoDecember so abantu bona babona sengikhulile sengingafa endaba ungabona sokuthiwa khona life ah, achievement life achievement life achievement hayi ah, nxa sokuthiwa life achievement akusekho kunyo kuthiwa life yeah you understand it's it's it's, it's true ukuthi yasi njani ngizabuya kuyena le point abantu abantu abanyama bangabohlala believe ukuthi kunomuntu kafi yikho singapho singaplani izinto because we think we will live for air which is not true nxa sesiya kurele vele one day vele awudayi uma ngisifa ngishiya le ngishiya konke engikhulumayo nxa ngisifa manje ngishiya konke engikhulumayo yikho ngitshela abantu abazasala bezalwa bezabona lokhu you understand so yena le into lena ingqondo ukuthi hayi vela sifi yikho phela umuntu umuntu omnyama ngafa azama uko ukuthi enyangeni ufe njani lo muntu eh, ufe njani la muntu umncane la ujesus eseyi-90 bathi ufe njani kumele angafa but amakhiwa ngeplan bestem nje yikho uh, esihlukene lathi baplana izinto yikho basichaya khona manje khona ba into yakwazi uveluza kufa one day but nxa isifa utshela abantu abakhe imali ebhenki uyasebenza nzima ukuthi abantu abakhe baqalise kwenye ilife thina silakho loku kwethu sicabanga ukuthi thina sesibhoda lezinyanga sithi ufe njani lo muntu kule ukuthi siplane saphile ukuthi umntana akho umuthe esikole esiright hayi ikakhulu nje into ukuthi abantu bangafundisa abantwana le hayi ukuthi lingafundisa abantwana is not right abantwana bahambe esikolo ungatholi umntwana kala mali kanti silama organization seminani governmental organization lani lani abantu abahamba abantwana abahambisa abantwana esikolo yeah. uyabona sizabuswa ngabantu sizabuswa ngenye igeneration ezabe ilepower ingayanga esikolo yawathi uyakwanisa ukuthi kwenye igeneration abantwana baka-20 2079 anti katesu 20 vanhu 23 asithi 100 years kati usukathisa inalawo sebe singeni uyakwazi kodwa uyakwazi sebe that's effect so nxa sengikhuluma ngakuyawani but 100 years kodwa kumele sitshela abantu lokhu okubhalayo kwenzayo kumele utshele abantwana utshele abanye abantu sebe singasekho so igeneration leyebe sibona izinto ukuthi kade vele kwakusenzakalani basebona ngu-2029 igeneration ayifundanga kodwa ngabantu abaphafu yikho abantu yikho bona kwanye amaze phela bethwala imbhobho besiyathinthini ngoba sikamntana isikolo kasikho ngoba uyakucanta ukubulala umuntu sijasi just nothing but eh, umuntu o-educated usivala ngapha ngibulala umuntu for mno you understand but umuntu umuntu othi ahambe mbulala kuphela ungabuza ukuthi wayi so education is very important yeah. noma nje education i-one sided isifundisa thina lokhu esicolonized kuyo omunye ukhulu lokhu esicolonized thina abantu abamnyama because still ezinye izinto esizenza asizenzi ngereality sizenza into esazitshilwa ngama-colonist uyaunderstand umuntu umuntu omnyama kunzima ukuthi ayi-inventi lutho angayi-inventi lutho kuyathi ayenzi le nto leyavela inventwa kudala ukuthi ufuna uphinda futhi uvinte enye into because abafuni ukuthi thina sifundiswa ukulungisa izinto uyakwazi ukuthi sikhuluma sifundisayo ukuthi wona ikhompyutha simhlangisani lani lani kuze kuphumile kuze-hard drive izibe fast ibe njanjani wona ufundisa usebenzisa i-hard drive hambe ithenga i-hard drive esitolo ukuze usebenzisa ugcine izinto kwaphakathi kwe-hard drive but ukuthi uyi-invent i-hard drive uyi-invent eyakho i-hard drive iso difficult nxa kulamamizamanye ama-hard drive akhona aza so ngizama ukubonisa ukuthi umuntu omnyama le mpilo nje kuhlanise le music ngoba uwa musician vele you see things different because siyatravela phela sihola abantu ebhilini sihola futhi thina sila ukubona balaya bona kukhulu so zonke lezi zinto kumele uthathe ulwazi lolani lubuyise lapha kwi-interview le kuyancedisa omunye umuntu umuntu uvitheke it up and help the nation so hayi ncane ukuthi yale ngoma wasevungahamba angikwazi ukuthi kukatelesethunini lami mpunguqhuti Kumaneja yakho kungigqokela ikati yakho. Bese tune but eh ngizapha ngitsha nxa ngekho itshuni lizayo kodwa liyakwazi engizichaya zitshuni but le nxa ngekho itshuni lami ngikhutshile ngizakhuluma nge-afrika ngiyayithanda kakhulu i-afrika ukuthi ngathi kuyavuma ngabe siyakubona ukuthi ngama-africans ngabantu banye sometimes you don't see eh, ngendlela efananayo because of the politicians uyahiye nje uyangena ehofisini kancube la mhlawumbe wenze something eh so uzohlabela anything in house mhlawumbe yeah So there's a lot that we can talk about. We can even write a book. I can write a book about yes, jazz. Definitely. So, so ah, the program is The program is beyond the microphone and you'll agree with me with, uh, that uh, most of the stuff that we spoke about here is divorced from his music it's more about the struggle behind the struggle that he's involved in which is the musical struggle he's more of an activist than a musician we know him as a musician but in his music there is activism and away from the microphone he does a lot of, of activism so i hope you're gonna like the interview thank you very much mxolisi the son of ncube is my name the program is beyond the microphone where we celebrate african legends he's by the way the first zimbabwean musician to feature in this program we've been featuring people from other countries especially south africa because we are based in south africa but we don't bring people here so that we can introduce them yeah. we yeah. allow people to introduce themselves then we come here we bring them here so that they unpack more about themselves especially issues that are beyond their musical journeys thank you very much do not forget to subscribe to this channel like this video and share it siyabonga what one time one time